الحياة الثانية التي ينزل بها السالك إلى الله تعالى فهي حياة العقل بالعلم كحياة الأرض بماء السماء قال تعالى والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وقال وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا فإنك ترى الجهل موتا لأصحابه أحيانا أحدكم يجالس جاهلا فيؤلمه قلبه من هذه الجلسة يتمنى لو أنه ما جالسه ينتظر الساعة التي يخرج بها هذا الجاهل من هذا المجلس الجاهل ميت الجهل موت والعلم حياة لهذا العقل كما قيل وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور وأرواحهم في وحشة من جسومهم فليس لهم حتى النشور نشور وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور صحيح الجسم عم يتحرك صحيح الجسم عم يغضب صحيح الجسم عم يفرح لكنه قبر وأرواحهم في وحشة من جسومهم فليس لهم حتى النشور نشور فإن الجاهل ميت العقل والقلب والروح وإن كان حي البدن فجسده قبر يمشي به على وجه الأرض ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد من كلام لقمان أنه قال لابنه يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله يحيي القلوب بنور العلم كما يحيي الأرض بوابل المطر والمراد بالعلم أيها الإخوة كل علم نافع نرجو به الخير تقربا إلى الله تعالى فإنه يحيي العقل ويحيي القلب معاً